Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь и смотрите мои видео. Сегодня с вами мы будем рисовать книгу. рисуйте теперь штрихи, чтобы передать сюжет ну, мертвого избежать.